espero que sim, começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, espero que vocês compartilhem o vídeo de hoje, uh, ah, deixe um like pra mim, se inscreva no canal, você que é novo, que tá chegando por aqui, seja muito bem Resolver, na verdade, uns problemas lá e breve tem novidades aqui no canal. eu vou estar. Tá, a partir de semana que vem eu vou estar tá gravando vídeo de novos cenários, né? É, lá na outra casa tem um espaço maior para eu poder estar legais, igual vocês pedem, com é, banho de mangueira, enfim, né? Vai ter vídeos bacanas com cenários diferentes, porque aqui o ambiente é bem pequeno, não dá, então às vezes tá bem olhando assim, você acha que tá desorganizada a casa bem pretinho